Ребята, всем привет! Сегодня я буду рисовать аниме персонажа, аниме мальчика. А вы подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Я все ваши комментарии читаю. Сначала мы рисуем ему лицо. Теперь будем рисовать волосы. Прическу делать ему. Такая у него будет прическа. Рисуем ухо ему. Второе, второе. И делаем брови. и рисуем глазами. рот рисую. Теперь рисуем мою футболку. город Какую футболку мы сделали? Будем рисовать штаны. Он будет у нас в джинсах. Джинсы у него будут с карманами. Так что мы рисуем ему кармашки вот такие боковые. И джинсы у него будут не просто идти как длинные, они у него будут загибаться. То есть он их загнул. Вот. Такие у него будут джинсы. Загнутые. я буду разукрасывать джинсы. Они у меня будут синего цвета. Мне просто их захотелось сделать синего цвета. Лицо мы ему сделаем розоватого цвета. по усы мы ему сделаем ярко-розовые, вот такие будут. У него цвета волос, волосы. Желтым покрасим носки. И ботиночки зеленым. оранжевым сделаем. Воротник у нас будет желтый. А сама футболка у нас будет красная, ярко-ярко красная. Вот такой у меня мальчик аниме получился. Ребята, подписывайтесь.